Mari kita sucikan hati agar puasa lebih bermakna di hari kemenangan suci Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan penuh ampunan Mari kita sucikan hati agar puasa suci Ramadan bulan yang penuh berkah suci Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan penuh ampunan Mari kita sucikan hati agar puasa lebih bermakna di hari